Ada yang lebih kasihan dari kamu yang nge-whatsapp ke dia berkali-kali tapi cuma dicentang biru aja. Namanya juga perjuangan menggait pujaan hati. Walau nggak dibalas emot senyum, apalagi emot cium, setidaknya masih ada sisi romantisnya kan ya? Tapi coba anggota DPR, bukan romantis, tapi tragis. Nggak dikasih senyum, langsung kicep. Udah dengar beritanya? Di tengah rapat kerja, ada anggota Badan Anggaran DPR RI yang mengaku ciut nyali melihat Menko Marves Luhut Bin Panjaitan jarang senyum. Nyali saya ciut.